Let us play football. Let's play football. Let us یعنی به ما اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم. کدوم کار؟ Play. Play یعنی بازی کردن. تلفظش رو دقت کنید. Play نیست. Play. Play یعنی بازی کردن. فوتبال. Let's play football. بیا فوتبال بازی کنیم. Let's play football. Let's play football. I play golf every other day. I play golf every other day. I play یعنی من بازی میکنم golf every هر other دیگری day روز every other day یعنی یک روز در میان این قاعده در کلیت زمانها در انگلیسی صدق میکنه و استفاده میشه مثلا اگر every other night بود میشه یک شب در میان یا اگر every other week بود میشه یک هفته در میان پس این قاعده خیلی در انگلیسی استفاده میشه و کاربرد داره every other day یعنی یک روز در میان I play golf every other day من یک روز در میان گلف بازی میکنم I play golf every other day I play golf every other day. Peter works for the government. Peter works for the government. Peter یعنی یه آقایی به نام پیتر works کار میکند اس سوم شخص به خاطر اینکه در مورد پیتر سوم شخص داریم صحبت میکنیم پس فعل work اس سوم شخص گرفته for برای the government the government منظور همون دولت یا حکومتی که دارن در موردش صحبت میکنن government اگر دقت بکنید انش به صورت بسیار مخفف تلفظ میشه یا تو دماغی government یعنی حکومت Peter works for the government پیتر برای حکومت کار میکند پیتر works for the government Peter works for the government. The two governments signed an agreement. The two governments signed an agreement. The two یعنی آن دوتا governments دولت ها یا حکومت ها ساین امضا کردن یا نشاندار کردن و در اینجا در زمان گذشته استفاده شده یعنی امضا کردند یعنی گفتیم signed امضا کردند an آرتیکل an به دلیل اینکه حرف بعدش صدادار گفتاری یعنی a در agreement agreement یعنی توافق نامه یا چیزی که باهاش موافقت کردن signed an agreement یک توافق نامه را امضا کردن the two governments signed an agreement دو دولت یک توافق نامه امضا کردند the two governments signed an agreement The two governments signed an agreement. Thanks God we are able to run. Thanks God we are able to run. Thanks یعنی سپاس یا سپاسگزاری کردن. Thanks God گاد با جی بزرگ وقتی نوشته میشه اشاره به خداوند یکتا داره اگر با جی کوچیک نوشته بشه اشاره میکنه به خدایگان مثلا خداهای هندی ها که چند تا خدا ممکنه داشته باشن thanks God یعنی خدا را سپاس we are ما هستیم able able یعنی قادر توانمند پس در مورد تلفظش able able یا able نیست able we are able ما قادریم ما توانمندیم to run که بدویم thanks God we are able to run خدا را سپاس ما قادریم بدویم thanks God we are able to run thanks God we are able to run We are running for the bus. We are running for the bus. We are running یعنی ما داریم میدویم. فعل ران در حالت آینجی اومده و همونطور که میبینید یه ان هم بهش اضافه میشه. We are running. ما داریم میدویم. For برای the bus اون اتوبوسه. We are running for the bus. ما داریم برای رسیدن به اتوبوس میدویم. We are running for the bus. We are running for the bus. This shirt is too small for me. This shirt is too small for me. This این shirt پیراهن is است too بیش از اندازه small کوچک for برای می من نکته تلفظی رو دقت داشته باشید small اس ابتداش بدون صدا تلفظ میشه یعنی نمیتونید بگید اسمال small small small too small یعنی بیش از اندازه کوچیک this shirt این پیراهن is too small خیلی کوچیکه بیش از اندازه کوچیک this shirt is too small for me این پیراهن برای من خیلی کوچک است this shirt is too small for me This shirt is too small for me. Can you see that small house? Can you see that small house? Can you یعنی آیا شما میتونید see ببینید that آن small کوچک house ساختمان خانه small house یعنی اون خونه کوچیگه that small house داره اشاره میکنه میگه اون خونه کوچیگه مثلا داره آدرس میده به شما can you see یعنی آیا میتونی ببینی that small house اون خونه کوچیگه رو can you see that small house آیا میتوانی آن خانه کوچک را ببینی can you see that small house can you see that small house I forgot your phone number. I forgot your phone number. I forgot گذشته I forget forget یعنی فراموش کردن گذشتهش چون به این دلیل که فعل بیقاعده است تغییر شکل پیدا میکنه میشه forgot forgot یعنی فراموش کردن در زمان گذشته your مال تو phone تلفن number شماره phone number یعنی شماره تلفن I forgot your phone number من شماره تلفنت را فراموش کردم I forgot your phone number I forgot your phone number What number bus do I take? What number bus do I take? What یعنی کدام یا چه چیز number شماره What number یعنی کدام شماره Bus اتوبوس What number باس اتوبوس کدوم شماره یا اتوبوسی که چه شماره ای داره یا اتوبوس با چه شماره ای Do I take من باید بگیرم یا در اینجا من باید سوار شوم What number bus do I take اتوبوس شماره چند را باید سوار شوم What number bus do I take What number bus do I take? Look, the TV is off. Look, the TV is off. Look یعنی نگاه کردن، نظر افکندن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره یعنی نگاه کن. The TV اون تلویزیونه، تلویزیون مشخص چون از THE استفاده شده. is است off خاموش The TV is off تلویزیون خاموشه Look the TV is off ببین تلویزیون خاموش است Look the TV is off Look the TV is off Jack is off today staying at home Jack is off today staying at home جک یعنی آقایی به نام جک is است آف مرخصی today امروز staying یعنی ماندن staying حالت آینجی فعل stay یعنی ماندن at در home خانه staying at home یعنی در خانه ماندن جک is off today جک امروز مرخصی است staying at home در خانه مانده جک is off today staying at home جک امروز مرخصی است در خانه مانده. Jack is off today, staying at home. Jack is off today, staying at home. There is always a next time. There's always a next time. There is یعنی وجود دارد آنجا. Always همواره یا همیشه. یک next بعدی time دفعه زمان next time یعنی دفعه بعدی there's always همواره وجود داره a next time یه دفعه بعدی there's always a next time همیشه دفعه بعدی وجود دارد there's always a next time there's always a next time You can always count on me. You can always count on me. You can یعنی تو می توانی always همواره همیشه count حساب کردن on روی می من count on me یعنی حساب کردن روی من you can count on me تو می توانی روی من حساب کنی you can always count on me تو همیشه می توانی روی من حساب کنی you can always count on me you can always count on me Please move your car out of here. Please move your car out of here. Please یعنی لطفاً move جابجا کردن your car ماشین شما out بیرون of از here اینجا out of here یعنی بیرون از اینجا Please move your car لطفاً ماشینتون رو جابجا کنید out of here به بیرون از اینجا Please move your car out of here. لطفاً ماشینت را از اینجا به بیرون جابجا کن. Please move your car out of here. Please move your car out of here. It is too cold. I cannot move my fingers. It's too cold. I can't move my fingers. It is یعنی آن است. Too cold. بسیار بیش از حد سرد. Cold یعنی سرد. Too cold یعنی خیلی سرد. بیش از حد سرد. I cannot من نمیتوانم move جابجا جا کنم حرکت بدم my fingers finger یعنی انگشت fingers یعنی انگشتان my fingers انگشتان من I can't move my fingers من نمیتوانم انگشتانم را تکان دهم It's too cold I can't move my fingers خیلی سرد است نمیتوانم انگشتانم را حرکت دهم It's too cold I can't move my fingers It's too cold I can't move my fingers Have a nice night. Have a nice night. Have یعنی داشتن ا یک نایس nice خوب یا زیبا نایت شب نایس نایت یعنی شب زیبا have a nice night یعنی شب خوبی داشته باشید آرزو می کنید که شب خوبی داشته باشه طرف have a nice night شب خوبی داشته باشید have a nice night have a nice night We stayed up all night. We stayed up all night. We ما stayed گذشته فعل stay یعنی ماندن stay up یعنی بیدار ماندن we stayed up یعنی ما بیدار ماندیم all night تمام شب we stayed up all night ما کل شب را بیدار ماندیم we stayed up all night We stayed up all night. Where do you live? Where do you live? Where یعنی کجا do you شما انجام میدید live زندگی کردن You do live یعنی شما زندگی می کنید. Do you live یعنی آیا زندگی می کنید؟ Where do you live؟ شما کجا زندگی می کنید؟ سوال بسیار رایجیه. نه تنها این سوال و این جمله کل عبارت هایی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه کاربردی و مفید و ارزنده هستند. فراموش نکنید طبق روشی که اول درس گفتیم تمرین کنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید. Where do you live؟ شما کجا زندگی می Where do you live? Where do you live? We live in the city. We live in the city. We live یعنی ما زندگی می کنیم in در this این city شهر this city یعنی این شهر در مورد تلفظ live دقت بکنید تلفظ ای در live به صورت کوتاه بین ای و ا یعنی به این صورت باید تلفظ بکنید live live و اگه یک کم بکشیدش یعنی بگید لیو، میشه ترک کردن پس با یک تغییر تلفظی معنی کلمه عوض میشه حواستون باید باشه live یعنی زندگی کردن We live in the city ما در این شهر زندگی میکنیم We live in the city We live in the city.